돼요? 아, 아... 아... Müssen wir da irgendwo anders hin? Ich gehe rein. Da unten ist ein Hex. Ich können. Das ist ein geschützter Bereich, Daniel. Ach, wir sollen zu irgendeinem Dings, zum Diebesunterschlupfen gehen. Dann machen wir erstmal die, was wir gefunden haben gerade schon sagen, wir sollen irgendwie dahin, dann sollen wir da Den Besitzer vom Haus gefunden. <laughs> Was? Komm gleich. Was war drin gefunden? Den Besitzer von dem Haus. <laughs> Achso, du hast ein bisschen eingebaut. Oh. Ja, ich habe doch gesagt, ich ja, jetzt ist das ähm, Haus jetzt besitzerlos. Und schliffen dann ein im Bett. Was? Das ist ein Ei. Also soll das halt ein Helm sein, ne? Das ist ein Ei mit Löchern. Da die kommen auch rein, ihr seid wunderschön. Hier gibt es Bücherregale. Oh geil, oh, <laughs> oh, das habe ich noch nicht gelesen. Hier kann nichts mehr passieren. Da muss er aufschließen, ja. Ich hab Bock. Aber jetzt kann doch nichts mehr passieren. Ich setze mich jetzt mal hier hinten neben die Leiche. Boah. Na, warte. <laughs> Das war der vorige Besitzer. <laughs> Und hier ist ein Ei in dem Bett. Was soll das? <laughs> Warum? Was weiß ich. Oh, ah, ich bin wunderschön. Was tun auf? Eine Lampe. Also, ich würde schon sagen, wir hast denn das jetzt wieder gemacht? Na? Ja. Ja, auch. Ja, Kann wir küssen und hinter der Lampe <laughs> auf. Das sieht voll bescheuert aus. Jetzt sind wir eins. Das perfekte Wesen. Nur da wir irgendwie in die falsche Richtung stehen, weißt du? Ich meine, unsere Beine sind nach vorne, also wir gehen beide nach vorne. Wie soll denn das gehen? Das wird schon. Du hast Flügel. Ja. Ja, wir können ja fliegen, weil gerade. <laughs> Jetzt nimm meine Hand. Ich gehe da. Ich blick voll durch. Ja, ne, bleibt der jetzt eigentlich tot? Der hat sofort seinen Pfeil und Bogen gezogen, als der mich gesehen hat. Ja. Ich mag sowas nicht. Im aggressiven, um aggressiven Waffen hier. Bist du jetzt hier irgendwie ein Solid Snake oder was? Lass mich auch da rein. Geh weg, das ist mein Korb. Boah. Wir sind der Kistenwelges hier. Ich bin der Kistennorg. Jetzt müssen wir hier so rauskommen wie so eine Schlange. Das ist eine Wache. Dort gut ist, wir sehen jetzt aber, wenn wir schleichen, ihren Bereich. Ja, pass auf, dann jetzt den gleich und lass ihn betreten. <laughs> oh Gott! <laughs> da war nix. Was war das denn? Ich bin drin, lass mich in Ruhe. So, irgendwann mit Laternen hat sie gerade gesagt. Muss man die Laternen ausmachen, aber aua! Heftig, ja? Hm. Aua! Warum hat denn der so wehgetan? Ey, willst mich verarschen? Warum kommt der denn direkt auf mich zu, ey? Was macht der da? Daniel, bring ihn um. Wo bist denn du? Ach, da bist du. <laughs> Ich kann jetzt hier nicht weg, da ist er. <laughs> Wieso kommt der denn direkt zu mir? Wie hat der mich nicht gesehen? Warum hat der eine dich überhaupt angegriffen? <laughs> Weiß ich. Bleibt der jetzt da stehen? Komm, den ziehen wir jetzt auch in den Korb. Ja. Ja? mal, wir müssen da oben lang. Oh geil, eine Sitzgelegenheit. <laughs> ich sitze hier, Daniel. Dreh dich lieber nicht um. Ich war. Was? Hast du gemacht? machst du da, Daniel? Ja, versucht zu öffnen. Und ihr macht einen auf Assassin's Creed. Mir macht die gar nichts. Such mal Tür zu, äh, Tor zu öffnen. Ja, ich kann hier nichts öffnen. Das klemmt. Warte, warte, warte. das Tor anzuheben, während ich die ist offenbar, ich gar nichts gemacht. Was Wann das jetzt? Aber mir ist sie hochgeklettert nachdem ich versucht habe halt zu öffnen. Oh Gott, das du mache. Wache. Was? war das? Boah. Oh. ich bin versteckt. Ich auch. Ich glaube, der hat mich aus den Augen verloren. Der eine hat mich angegriffen und dann, als ich reingesprungen bin, war der auf einmal nicht mehr hinter mir. Dabei hat er voll gesehen, wie ich da reingesprungen bin. Ja. Oh Gott, der ist direkt. Hey Daniel, ich seh dich. Ja. Das macht gar keinen Sinn, weißt du, der sieht genau, wie ich den in den scheiß Korb sehe und dann denke, hey, wo ist der denn jetzt hin? Und dann haut der ab, ey. Ich bleib hier drin, ey. Die draußen Welt ist grausam. Geh bloß weg. Oh, ja, ja, genau da, da. Ja, pass auf, da kommt noch. Wollte mich dazu setzen, um mich aufzufallen. Daniel, da kommt eine Wache. mich haben sie nicht gesehen. Ich bin immer noch hier drin. Der eine ist voll betrunken. Ja, Daniel, du bist ein kleiner Gauner. Gott, schreien die denn so? <laughs> Hast du Unterwäsche geklaut oder was ist das? Die Unterhöschen Wade. Ja, dann tut sie sich alle über den Kopf. Oh, da ist er. Hi. Ja, wir kommen jetzt einfach so raus und schubsen den um. Ich kann einfach nur den Kopf so rausstecken. Hi. Hi. Die sind alle voll blau, Alter. Was ist denn das für ein... Guck mal, der, ey, wie der mit die Hände hat. <laughs> Ich laufe auf meinen Händen. Oh, was? Ich weiß irgendwie gar nicht, wie man da reinkommt, ey. Du mal erwachen. Wie soll ich denn da durchkommen? Daniel und Vegas bei cleveren Aufgaben. Geil, Teil 2. Ja. Steht ja mal vor der Tür. Mein Gott. Ah. Guck, hier ist immer stecken. die Gelegenheit genutzt und als du dich herumgescheucht hast, bin ich hier hingegangen. <laughs> ja, super. Egal, hier ist so eine, ein alternatives Schloss, Daniel. Okay. Eine Heimlichkeitsblende ist da so ein Sexspielzeug. War das sowas mehr, Daniel? Ahnung von sowas. Boah, wo steht denn hier mal ein Tipp? Warte mal, warte mal. Äh, ja, ich glaube, ich habe einen Tipp. Guck mir das mal auf dem Regal da an. Könnte das nicht ein Tipp sein? Ah. Also Horn, Kerze, aber Kerze haben wir noch nicht. Oder so. Ach, das soll eine Kerze Ach, sein. Boah. Eine Kerze. Der Schädel nach oben und da soll das Horn nach oben. Ja, da wäre so ein Dings hier, so der. Boah. Alter, ich bin so viel besser als du, ey. <laughs> Yeah. Ja, ich mach nur Spaß. Ja, ich mach nur Spaß, <laughs> ey. Ich weiß nicht, ey. Die sind schon hier, was soll ich denn auf die warten, ey? Oh, geil. Und jetzt hier brennt das Auto oder was? Ja. <laughs> Jetzt laufen wir ja, gleich mit so einem Minigun raus. Ja, vielleicht. Da oben ist er. Ja, da oben. Als Maul, ihr Scheiß. Äh, Was ist ein kleiner Stab? Was ist das? Steckt man den, den Gefangenen in den Arsch? Wir sind der Führer. Okay, wir können entweder zurücklegen oder... Okay. Ma, scheiße, ich wollte die... Ma, nein! <laughs> <laughs> Was? Dreck! Ich wollte die töten. Mann! oh. <laughs> Ich habe den kurz darüber gezogen, bevor er uns. Ja, ich, ich, ich konnte mich nicht mal. Wieso kann ich mich nicht bewegen? <laughs> Warum bist du auf einmal umgefallen? Lass mich doch in Ruhe. Die eine hat mich geboxt und dann wird alles schwarz. So, weswegen sitzt du da? Äh. Ja, jetzt ficken wir die Schildkröte. Wie <laughs> die geht einfach durch die Tür. Was? <laughs> <laughs>